¿qué tal? Lo que hoy os traemos no es un juego, no es una demo, es una obra de arte viva. Es una experiencia, una historia, de la cual somos a la vez espectador y protagonista. No tiene soporte nativo para Oculus Rift, sin embargo, mediante Virello funciona de forma increíblemente buena y puedo decir que consigue una de, los, de las sensaciones de, más que de inmersión, yo diría de presencia en realidad virtual, más impresionantes que hemos probado hasta ahora. Es una experiencia, yo creo que puedo decir que es la que más me ha calado desde que tengo el Oculus Rift. Querida Esther, querida Esther. Querida Esther. La mañana después de que la María me arrastrase hasta esta costa, salen mis oídos, arena en mi boca y las olas siempre por mis tobillos. Me sentí como si todo hubiese conspirado para acabar en este último naufragio. No recuerdo nada salvo el agua, las piedras en mi vientre y mis zapatos amenazándome con hundirme hacia donde solo las criaturas más lánguidas nadan. Esa era la voz de José Francisco Castellano, que ha puesto su voz al protagonista en Esther de forma altruista para la comunidad y utilizando la extraordinaria traducción que ha hecho Francisco J. Galdo. Que por cierto es compañero mío en el servidor de traducción de, Destino, Steam, de Val. Y a quien le mando un abrazo muy fuerte y lo felicito porque no es nada fácil hacer una traducción como la que ha hecho de un texto tan difícil como el guión de The Esther. vamos a empezar a movernos. La linterna se conecta de forma automática. Fijaos cómo cambia el sonido. El viento, se oyen ruidos. Y aquí no podemos subir. lo que os comentaba antes en la intro. Fijaos esa gaviota, que tiene mucho significado. Prende el vuelo y se aleja. Y volvemos a escuchar el sonido del mar. Lo que os decía en la intro, que con The ya no podemos hablar de sensación de inmersión, sino de presencia, porque lo, que consigue esta, iba a decir este juego, no es un juego, no es una demo, es, es una experiencia, es hacernos sentir como ninguna otra que realmente estamos pisando este camino, estas piedras, estas hierbas. Y no es fácil decir cómo lo consigue. Yo creo que simplemente es por, el increíble trabajo artístico que tiene detrás este juego. se ve en cada piedra, en cada detalle, cada textura, cada brizna de hierba. Y nunca antes había sentido estar dentro de, un juego, de una demo, de una experiencia, como lo queramos llamar, como con Dead ¿Veis esa luz que se ve en el horizonte? Pues ahí es a donde tenemos que llegar para buscar el perdón, la redención. ¿Por qué? Pues ya lo iremos descubriendo. Vamos allá. ser cuida absolutamente todos los detalles, hasta el más mínimo detalle en cuanto a gráficos, escenario, sonido. Es increíble el, amor con el que está hecha esta experiencia. Es que se nota, respira calidad por los cuatro costados. Aquellas islas en la distancia, estoy seguro, no son más que reliquias de otro tiempo. Gigantes durmientes, dioses sonámbulos tendidos por un último sueño. Enjuago la arena de mis labios y sujeto incluso más fuerte mi muñeca. Mis temblorosos brazos no aguantarán mis agonizantes memorias. He encontrado el manifiesto de carga del barco, arrugado y empapado, bajo un montón de latas de pintura. Me dice que junto a esta carga había una gran cantidad de yogur antiácido destinado al mercado europeo. El mar debe de habérselo tragado. Dios sabe que aquí ya no quedan gaviotas o cabras para comérselo. Una puerta de un coche. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? es algo muy significativo. Esta subida es absolutamente increíble. La sensación que provoca la barandilla, las hierbas. Presencia. Esto es lo que se llama presencia. Estar aquí. no estas partículas que flotan otra increíble increíble El monte es claramente el punto focal del paisaje. Está tan bien situado que incluso parece colocado de forma artificial. Me encuentro a mí mismo sumergiéndome con facilidad, en un estado ilusorio de atribuir un propósito, un motivo deliberado a todo este lugar. Se formó esta isla durante el momento del impacto, cuando nuestras amarras fueron arrancadas del embarcadero y los cinturones de seguridad tallaron carriles en nuestros pechos y nuestros hombros. ¿Fue entonces cuando emergió por primera vez? El impacto, los cinturones de seguridad. Cuando alguien moría o estaba muriendo, o estaba tan enfermo que ya había abandonado cualquier atisbo de esperanza que pudiese albergar. Tallaban líneas paralelas en el acantilado, exponiendo la pizarra blanca de debajo. A la distancia adecuada, desde el continente o desde un barco pesquero, podías verlas. Y sabías que había que enviar ayuda o imponer un cordón de protección y esperar una generación para que cualquiera que fuese la enfermedad que acechara los senderos del acantilado muriese junto con sus anfitriones. Mis líneas son solo para mantener alejado a cualquier posible equipo de rescate. La infección no es solo de la carne. Ya sabemos algo de un accidente de tráfico. Hemos visto una puerta antes y por lo que ha comentado el narrador, habla de remordimiento. zona de aquí. Fijaos esas piedras de abajo, que me recuerdan un poco a, a Stonehenge. El río, lo veremos más de cerca. Pero esto, esta experiencia provoca sensaciones que yo no había experimentado nunca en un ordenador. Es increíble la sensación que produce esta bajada. Querida Esther, he conocido a Paul. He realizado mi propio pequeño peregrinaje a Damasco, a un pequeño dosado a las afueras de Wolverhampton. Tomamos café en su cocina e intentamos conectar. A pesar de que él sabía que no había venido en busca de una disculpa, una razón o una retribución, entró en una espiral de pánico impulsado de forma violenta por su propio capó abollado. La responsabilidad le ha hecho viejo, al igual que nosotros. Él ya ha sobrepasado cualquier esperanza imaginable de vida. Damasco, una referencia bíblica, porque hay alguien que busca la redención y el perdón. Me encuentro cada vez más incapaz de hallar el punto donde termina el ermitaño. Y Paul y yo comenzamos. Estamos entretejidos en una manta empapada, introducida en el fondo de una barca, para detener la fuga y contener el océano. Mi cuello duele de tanto alzar la vista hacia la antena. Refleja el latido sordo de mis entrañas, donde seguro ha comenzado a formarse otra piedra. En mi sueño se convierte en la perfecta representación de la mujer de Lot, mirando por encima de su hombro, contemplando el tráfico que circula a lo largo de la autopista en un vacío de calma fatalista. Estos dibujos, ¿Pues hay alguno que no parece que lo haya podido hacer una persona, como este. ser es muy ambiguo, de hecho los creadores ya han afirmado que, que, está hecho así a propósito y que no hay una explicación para lo que ocurre en ellos. cual puede quedarse con su propia interpretación. Nosotros simplemente somos espectadores de una historia trágica e increíble. Nos sentimos transportados a un mundo del sueño la palabra que busco es creíble. Todo lo que me rodea en este momento, este riachuelo que fluye aquí a mi lado, el motor de, de Bar, del sur, el agua es una de las cosas que mejor hace, a pesar de su edad. Y realmente el riachuelo parece que esté aquí a mis pies. Pero no solo es el riachuelo, es todo. Cada detalle, cada matorral, las piedras, como el agua la rodea, todas estas partículas que flotan en el aire, la suma de todo convierte ser en una experiencia... La vegetación de este lugar se ha fosilizado hasta las raíces. Cabe pensar que por aquí pastaron una vez animales. Los restos de la ocupación dan buena cuenta de ello. Todo está muerto. El agua está demasiado contaminada para los peces. El cielo es demasiado delgado para los pájaros. Y la tierra está plagada de los huesos de los ermitaños y los pastores. Oí decir que las cenizas humanas son un gran fertilizante, que se podría sembrar un gran bosque solo con lo que queda de nuestras caderas y nuestras costillas, quedando lo suficiente como para espesar el aire y repoblar la bahía. Esto es presencia en estado puro. Nunca había sentido antes estar en otro sitio como lo estoy sintiendo ahora. Fijaos en el nacimiento del riachuelo, dentro de esa pequeña cueva, y cómo sigue su curso. El ruido, fijaos en el ruido del agua. Es que es perfectamente creíble. lo bien elegida que está cada textura, lo bien puesta que está cada hierba y cada pequeño detalle en el suelo. Querida Esther, he conducido por el tramo de la M5 entre Exeter y Bristol más de 21 veces. Pero a pesar de tener todos los informes y todos los testigos, y de haberlos cotejado al milímetro usando mis mapas topográficos. Simplemente no puedo encontrar el lugar. Cabría pensar que habría alguna marca que sirviera de prueba. Está en algún lugar entre el desvío de Sanford y la estación de servicio Welcome Break. Pero a pesar de que siempre puedo verlo en mi retrovisor, todavía no he podido desembarcar. El este tramo de la M5 hace referencia al lugar de la ciudad. Tuve piedras en el riñón y tú me visitaste en el hospital. Tras la operación, cuando todavía estaba medio sumergido en los efectos del anestésico, tanto tu contorno como tus palabras se difuminaron. Ahora mis piedras se han transformado en una isla. Han escapado y tú has sido transformada en opaca por el coche de un borracho. El coche de un borracho. Pero ¿quién es ese borracho? en la casa. He comenzado a trepar lejos del mar y hacia el centro. Es una línea recta hacia la cima, donde la noche comienza a rodear la antena y transforma las señales en un silencio prematuro. El refugio se arrima al monte para evitar la mirada de la antena. Yo también me arrastraré por debajo de la isla como un animal, y me aproximaré a ella desde la costa norte. estampa. El refugio se construyó originalmente a principios del año 1700. Por aquel entonces, el pastoreo se había convertido en una profesión. El primer pastor fue un hombre llamado Jacobson, proveniente de un linaje de inmigrantes escandinavos. Él no se consideraba un hombre al servicio de los habitantes del continente. Vino aquí cada verano mientras construía el refugio, con la esperanza de que algún día, el ser un hombre con tierras le asegurase una esposa y un linaje. Donnelly asegura que no dio resultado. Pilló alguna enfermedad de sus descontentas cabras y murió dos años después de terminarlo. Tampoco entonces hubo nadie que tallase líneas blancas en el acantilado por él. Cuando las lámparas de aceite se consumieron, no encendí una linterna. En su lugar, usé la luz de la luna para seguir leyendo. Cuando le haya arrancado los últimos girones de sentido, arrojaré el libro de Donnelly desde el acantilado. Y puede que yo con él. Puede que la marea lo arrastre de nuevo por las cuevas, lo haga resurgir con las lluvias de primavera y lo lleve de regreso a la cueva del ermitaño. Puede que esté de nuevo en la mesa cuando me despierte. Creo que incluso es posible que lo haya lanzado al mar varias veces antes. verdadera obra de arte. Fijaos en esto, este sendero. La caja torácica de Jacobson, le dijeron a Donnelly, era deforme, como resultado de algún defecto de nacimiento o puede que por una herida traumática cuando era niño. Era frágil, pretenciosa y liviana. Puede que fuera eso lo que acabó con él el que no pudiese contener los latidos de su propio corazón. En la penumbra, su esqueleto es un objeto desechado, una ave marina falsa y calcificada. Es asombroso, de verdad, cuando ya crees que, que no te puede sorprender nada más en realidad virtual con este nivel de dispositivos que tenemos todavía. Llegan joyas como, como de Arester. Descendiendo hacia las cuevas, resbalé, caí y me lesioné la pierna. Creo que el fémur está roto. Sin duda, está infectado. La piel se ha vuelto de un color rosa pálido y brillante, y el dolor se estrella en oleadas, como mareas de invierno contra mi costa, ahogando el dolor de mis piedras. Intenté regresar a duras penas al refugio para descansar, pero está claro que solo hay una forma de que esto acabe. Los suministros médicos que saqué del pesquero han encontrado de repente su propósito. Me mantendrán lúcido durante mi ascenso final. Y esta es la caída de la que hablaba el narrador. Y vamos a entrar en una zona que la primera vez que la vi no daba crédito. La parte sin duda más espectacular de Dear Las cavernas.